cobain tidak lalu nah saya nggak takut saya takut lelah enak hmm. Hmm, enak, enak. Oke, coba saya coba kita bukain jus jus enak ah, mana sama enak hmm. Hmm. pelan-pelan sakit au gimana itu pastanya enak rasa soto soto mie adik 이거 뭐야? habis nih saya nggak mau makan banyak-banyak intinya aku makan sedikit-sedikit aja biar diet adik tidak mau diet ah, Mie soto ayam namanya. saya mau habis itu adikku masih kayak lupa makan gitu kan hmm, habisin aku diselamatkan dengan jus enak ah, jus manis uh panjang uh. ah kena mau hi Iya. Oh panas, bisa keringat saya nih. Gue jangan dipindah. Kamu makan sendiri. jangan nakal di kursi. Wah! aku Nah, OK saya nggak mau sama adik sekarang kita bilang dadah jangan lupa like comment dan subscribe ya jangan